Hello，大家好，我是金妮老师，又到了我们这一次的开运特辑时间了。这一次呢，要跟大家分享的是冬至开运大补帖，而且是无私的把秘籍完整的分享给大家。你准备好了吗？在我们开始之前，请大家务必在下方先帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样老师更新视频的时候，你们才能在第一时间收到通知哦。好，回到我们的冬至补运大补帖单元。 基本上呢，我们要提醒我们荧幕前的观众朋友们，在二零二一年的冬至呢，我们的农民历上面会标示是在国历的十二月二十一号，也就是在周二这一天。但是，请大家要切记，我们的节气它是有交接的这个时刻之分的。偏偏呢，我们在今年的冬至，它交接的时间是在晚上的二十三点五十九分。 哎呀呀，这样子是不是代表的是，如果你提前在冬至的，你民俗上认为的这一天进行的任何的开运效果，就有可能会有大大打折的一个状况哦。所以，请记得在今年二零二一年的冬至开运，请务必要在冬至的隔天再来进行，才能够真正的让你收刮好运哦。好，那么。 为什么在今年的冬至？其实呢，在当天呢，民俗上的这一天，在二零二一年是不宜去做补运的，因为在当天呢，除了我们不方便做食补，当天逢到了天罡星宿入宫，因此大部分会建议少吃牛肉啊，或是那个相关加工食品啊，而且可以食素会是比较好的。而当天也逢到了直寿死，所以以这样的一个气来讲呢，要迎接。 好运环抱的话，相对就会大大的、大幅度的打折。所以在当天，其实通书上面是表明了，今年的冬至是仪式少取了。既然我们要祈福，我们要添好运，那么当然要用好一点的日子了。刚好在隔天呢，我们就会逢到的是连珠日，所以代表的是可以招更多的财富、贵人跟好运，当然就要用这一天喽。 所以，请大家务必要告诉大家，在二零二一年的冬至，请大家开运呢，都要在隔天再来去启动，才会是比较好的。汤圆也不急着要在冬至的当天吃了，隔天吃就好咯。说到了汤圆呢，大家呢一定会在冬至这一天要吃汤圆，所以在今年呢，请务必记得我们的汤圆呢要在隔天再吃。如果你想要为自己祈求， 贵人运的话，那么就在隔天的申时逢到了这个连珠的时刻呢，在下午的三点到五点的时候，吃下九颗的白色汤圆，就可以帮我们招来了贵人哦。那再来就是，如果你希望我们的家运可以提升的话，那么请将那个拜过的汤圆呢，不限颜色，也就是红色、红或者是白色都可以。 贴在家中的三个位置是哪三个位置呢？第一个呢，就是我们的这个大门口的这个大门上方。如果你有贴这个门神的话，请记得要贴在他们的嘴上方。那再来呢，第二个位置就是家中的这个厨房的这个灶的那一面墙。那请记得，如果你的灶口有两个，我们就是贴在那一面墙的这个中间。好。 那如果您有贴这个灶神的话，那么就请记得贴在那一张纸上面，一样是在口的位置。第三个位置就是我们的主卧室的这个床头以及床尾的位置，那一样就是。 各放一颗就好了。那么这个汤圆呢，就是把它粘在上面，让它自行脱落就好咯。所以在煮的时候，建议是用清水去煮就好了，不要有太多的这个糖水啊，避免了你在等它脱落期间哦，先招来的不必要的蚂蚁哦。那么另外要提醒大家，刚刚所说的是初阶版的求佳运。 如果我们希望我们的家运呢，可以呢，就是在年底的时候呢，可以多一点的这个钱财可以入库，那么请大家听好了这个升级版的秘籍哦，也就是我们刚刚所讲的这三个位置的这个汤圆呢，请务必呢要在上方连上一枚五帝钱，如果家中没有五帝钱也没有关系。 请粘上我们在当地的币别里面最小的那一枚硬币，把它粘上去。那么要特别注意的地方就是，尤其是针对大门口，还有床头的位置，尽量都是由男性去粘。那再来呢，如果是针对女性的朋友，尽量就是粘床尾，还有我们的这个厨房的。 灶的上方，因为这个意味的是男女有别，我们在家中所处的位置呢是不一样的，因此呢，要帮你启动这个女主人或是男主人的这个家运跟财运的话，请在对应的位置粘上汤圆哦。好，那再来，如果说你们家中并没有拜拜，那你可能会担心，我是不是就没有办法做这项齐家运的方法了呢？ 不用担心，如果家中没有拜拜，你一样也可以在这三个地方把煮熟的汤圆粘在这个地方哦，所以这是不用担心的。再来呢，要提醒大家，如果你希望呢，就是能够帮你的感情的这个运势的方面可以加强哦，那么在这个冬至这一天呢，也是一个在属于年底前呢，很适合。 让我们感情求和和的一个节气，所以会建议大家在冬至到隔天，也就是这两天的期间呢，多对你的另一半或者是暧昧对象说一些甜言蜜语，都可以对于你们隔年的和和呢有加分的一个效果。再来，如果你想要让你们的感情更加甜蜜的话，请记得在冬至的隔天跟对方。 一起共食一碗甜汤圆，而且尽量要以双数为主哦。那这个汤圆呢，里面尽量要加这个叫做桂圆一起去煮，因为桂圆也代表的是福缘，这样代表你们是会更加的幸福一笔。好，如果呢，我们的这个汤圆呢，想要再多一个寓意上呢，就是可以让我们就是财运呢。 更旺盛的话，记得吃汤圆的时候呢，要先吃咸汤圆，再吃甜汤圆，这样才可以象征先苦后甘，哦，也就是苦尽甘来，可以代表我们呢这个运势呢会越来的越顺遂，越来越通达。而且红色汤圆跟白色汤圆都要吃才可以呢，有阴阳两全，然后呢代表你会非常的吃得开哦，因此。 如果你的这个国家呢是没有这个呃红汤圆的，那么就只要自己动手做就好了。这个食谱啊，在网络上很多，所以老师就不用在这边多讲了。呃，因为基本上我们有这个加上了红菊粉的话，它就会变成红色的汤圆了。 好，再来就是针对呢备孕中的这个夫妻，我们想要求子的话，请记得哦，我们在这个冬至开始之后，一直到立春的这段期间，你有非常非常充裕的时间，在这段时间，请你们夫妻一定要一起吃五种食材哦。好，那有哪五种食材哦？第一个就是花生汤，它代表会有好事发生。 第二个呢，就是我们的南瓜粥。那这个南瓜粥呢，是要帮你们理双方的理气。还有再来就是红枣。那这个红枣茶的部分呢，它可以代表的是呢，可以有早生贵子的意思。然后莲子的部分呢，是希望你们可以经历了这个求子的不顺之后，可以苦尽甘来。最后呢，我们要吃的是麦片。 啊，为什么要吃麦片呢？因为呢，麦片呢，它会代表的是我们可以顺利的呢，翻开一个新的面生活，而且呢，这个麦片也会代表的是丰收之意哦。好，所以如果你想要求子的话，夫妻呢，请要一一起吃这五样食材的食品。 如果你觉得好麻烦，不妨就去看看有没有一些是属于 cereal 的方便包，它可能是五合一的，刚好有这几个食材的，我们就直接泡了，然后一吃就可以了。再来呢，想要求健康的朋友们，或者是呃，你觉得家中的这个有这个长期卧床的病患，那你希望呢能够让他的这个气色好一点的话。 那我们呢可以帮他们带求健康。那怎么求健康呢？在当天呢，请务必呢用我们的这个茶壶，然后在里面呢放上枸杞，那加上水之后呢，我们就把它煮沸。煮沸了之后呢，这个蒸汽呢它是比较烫的，所以是说我们为了要除秽，我们可以把它倒出来，倒一个盆子里面，拿毛巾之后呢。 把它呢，就是呃拧拧干，好，那再来呢，就是可以擦拭我们的这个身体以及我们的脸部，来达到除晦气的一个效果。那剩下的这个还没有这个用完的这个枸杞水呢，也可以呢喝啊，当然呢就会让我们达到就是里外呢都能够祈求到健康哦。再来就是针对。 近期，如果你觉得总是有很多的小人缠身啊，然后会莫名的被人指责啊，或者是陷害，就可以运用呢冬至的隔天，哦，我或者是当天呢，我们到庙宇呢去拜拜。那这个庙宇呢，可能就是要有一点规模的，至少它的门口要有石狮的哦。那我们去参拜，那参拜之后呢，我们可以对着左边的。 跟右边的这两边的石呢，就是摸一下它，然后跟他就是呃默拜哈，说就是师神师神哦，请你将我的日月星哦三光点亮哈，让我的厄运早离哦，请点亮我的日月星三光哈。那么摸了三三遍之后呢，再摸摸自己的这个头，还有我的肩膀，好那。 这样子就可以呢，达到去霉运、以霉气的一个状态。那再来就是我们在当天的二十一号的半夜会迎接冬至，所以我会建议我们就在二十二号的凌晨的零点零分的时候，我们可以拿碗来接这个新水，而这个新水代表是只要从家中的水龙头。 打开的那一刹那，所取出来的水就可以了。用这个引清水的方式呢，然后我们用毽子，然后呢，把这个碗里面的水哦，就是往家中的每一个角落呢，就是做做这个清洒的动作。那这样子呢，就可以达到呢，把家里的这个宅气呢，重新做一个启动以及净化的效果。 我会建议呢，我们可以在当天的这个，呃，饮完水的时候呢，我们放到隔天，也就是你在二十二号的凌晨零点的零分的时候，拿了这先收纳这一碗水，然后到了正午，也就是中午的时间，啊，或或者是白天的时候，因为辰时也是一个很好的时间，哦，那我们再来进宅，啊，这样子会是比较理想的。 好，那同时呢，在冬至的这个区间呢，会建议大家呢不要吵架，因为其实在这个阴阳二气的一个变化状况之下呢，呃，冬至来了之后呢，男女的关系其实就比较容易会有争执，呃，或者是说会比较多的那个心情的一个浮动，那这些都可能是属于来自于呃地表磁场的一或者星空的一些。 因素的一些影响，所以如果你有什么重大的事情，比如说你想求婚啊，或者是说你想要呃告白啊，尽量都不要在冬至前后去做啊，那这样子才会是比较好的哦。再来，在冬至这一天呢，它也是我们的敬老节。 所以呢，如果我们平时没有什么时间去关心家中的长辈的朋友们，不妨我们可以运用这一天好好的尽尽孝道，也可以在冬至之后的这一段期间，一直到下一个节气之前，我们有半个月的时间，可以带父母出去走一走，或者是聚个餐，甚至如果是属于，比如说是，呃，跟这个婆婆啊，然后。 相处的这个关系，如果不是那么融洽的，我们也可以运用这一段时间呢，就是带公婆他们啊，然后带他们去买一双呃鞋子啊，或者是送他们袜子哦，来改善呢这段关系。那这个都是属于呢可以跟家人互动的一个模式哦。 那针对想要求文昌的朋友们哦，或者是想要提升我们的考运的朋友们哦，不妨呢让自己有一个混沌初开的体验。那要让自己增加智慧的话呢，就请大家呢在这个冬至的隔天哦，那我们呢就是可以吃这个馄饨，那就可以达到这样的一个效果。那再来就是在当天呢。 一般的传统呢，会认为是说我们要坐北方哦，那这样的话呢，就可以可以帮自己接收这个方位的这个气场。但是因为在今年的这个二零二一年呢，我们的北方呢不算是立方，因为北方它是属于定福方，所以老师不建议我们坐在北方。在今年呢，会建议大家呢要坐的位置是我们的这个。 东北方，因为它是属于己己神位，好，那如果你要求姻缘，想要让人际方面更加的顺遂的话呢，那么我们就要在东北方，也就是在冬至隔天的晚上的十一点，坐在这个位置五到十分钟，或者是可以在这个位置呢小小的睡一下，那么都可以让你吸收这边的磁场哦，让你的元气呀。 更加的旺盛哦。最后呢，也要提醒大家，在冬至当天，因为逢到癸刚，所以不宜做温食的食补。所以呢，我们在冬至的隔天呢，我们就可以吃一些补肾的食品，比如说羊肉啊、鸡肉啊、虾这些，都可以让我们的肾脏的脏器哦会比较强盛哦。那再来就是，如果我们想要让我们的这个 家运呢，更好的话，还有另外一个秘法，就是在当天呢，我们可以把祈福的这个佛教的七宝，也就是有含金银、琉璃、珍珠、玛瑙、琥珀跟砗磲的这个七宝呢，来汇聚能量。那汇聚能量的位置要放在哪里？当然就是如果家中有供奉神明的话，就放在佛桌上面。 如果没有的朋友们，我们就把它放在你家中的明财位上，尤其是如果有安置这个聚宝盆的话，就请把它放在聚宝盆的中间，然后尽量是要把有其他的水晶把它给覆盖住，才能代表的是我们的钱不露白，而且呢有把这个财呢跟这个福气呢都纳进来到了这个。 聚宝盆里面哦，那才可以真正的让我们的整个家庭呢都有这个补强运势，达到平安喜乐的一个效果。以上呢是针对这次的冬至补运大补帖，希望能够帮助大家轻松的补运进财，广招纳福，而且增加你们的整体运势哦。喜欢的朋友们，请务必记得在。 上方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，也不要忘记帮老师把这个影片分享出去。我们下次再见喽，拜拜。